no chipmunk. No more chipmunks. ¿Chocolate? ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¡Para la liga, ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¡No, no, no, no, ¡Por fin! He estado tratando de encontrarlos todo el día. Ahora que los tengo aquí donde quería tenerlos, quisiera comprar todo su chocolate.